Bonjour, je suis Mounir, facteur qualité à Je suis graviste depuis 26 mars, comme des centaines de postiers du 92. Rouleur, facteur, facteur d'équipe, facteur qualité, agent de cabine, agent S3C, agent carré pro, ainsi que des collègues de l'enseigne La Banque Postale. Le point de départ de cette grève est le feu vert donné par la ministre du Travail à la direction de la Poste pour licencier notre secrétaire départemental Sud 92, Gaël Quironde. Cette décision montre tout simplement l'acharnement politique et patronal contre un représentant syndical. Ce genre de pratique ne date pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas pour ça que nous, les postés du 92, on va l'accepter Donc on demande la réintégration de notre collègue Gaël. Cette grève est également pour faire remonter nos revendications, alerter l'opinion publique sur nos conditions de travail, signaler à l'État ainsi qu'aux usagers que l'entreprise La Poste ne remplit pas pleinement ses devoirs et ses obligations envers eux. On ne se rend pas compte, mais lors des différents âgés de différents secteurs, lors des manifestations, lors des réunions, de prises de parole, des discussions avec des collègues grévistes et non-grévistes, avec les cheminots, avec des chômeurs, avec des étudiants, avec des retraités, avec des enseignants, avec des hospitaliers, avec des employés du commerce, avec des employés de l'énergie, avec des employés qui sont en lutte actuellement, du secteur privé, privé comme public. On constate que nous avons tous les mêmes problèmes. Il ne s'agit pas uniquement de problèmes de post-92, mais des problèmes de tous les travailleurs, des problèmes de tous les Français. Cette grève est légitime, cette grève est juste. Mais pour gagner cette grève, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, moral, physique et surtout financier. La Poste nous met la pression. Nous mettons une paie à zéro mais pire, à moins zéro, puisqu'on va leur devoir de l'argent le mois prochain. Mais nous sommes déterminés et on va gagner. Mais pour gagner, nous avons besoin de votre soutien. Soutenez-nous. Versez la caisse de grève. Battons-nous tous ensemble. Merci.